किधर से मारता है वॉच आउट कहां पे कहां पे वॉच आउट पीछे बग्गी जाता पीछे बग्गी जा रहा देख अबे यहाँ से कॉल कहाँ करेगा रुक जा भाई हाँ चल चल चल ठीक ठीक उधर रुका देख ना सुतल था बहुत टाइम तो लगे बहुत मुश्किल से करे गोला के नॉक कर जाए तू